这是一朵笑话，你知道的。欢迎收看《心墙透视镜》，今天要带大家利用反射动作来探讨自己隐藏的性格哦。Let's go！如果有个人，请你伸出手让他看。请问你的手会怎么伸呢？一手心朝下，五指张开伸出；二手心朝下，五指并拢伸出；三手心朝上。 五指张开伸出，四手心朝上，五指并拢伸出。选好了吗？要公布结果喽！选择第一个选项的人，手心朝下，五指张开伸出。你是一个很简单的人，不喜欢太麻烦的事情，很健忘，而且不记仇。只要不踩到你的底线，都没事。 你很有斗志，很吃苦耐劳。你很爱恨分明。如果别人对你好，你会对他更好；但是对于讨厌的人，丝毫不给任何机会。你也很固执，只要是自己认定的事情，就算知道自己会受伤，还是会坚持要往前走。选择选项二的人，手心朝下，五指并拢伸出。 你很替人着想，甚至会为了迎合对方而改变自己。虽然你总是表现得很热情，其实心里很害怕孤独。明明很胆小，很害怕，却又会装作很强悍的样子。你很能忍，不管遇到什么事情，都会放在心里，默默自己承受。你认为该是你的就会是你的，不属于自己的，怎么抢都抢不来，与世无争。 想要成为你的好朋友，必须经历过一段很长的时间。一旦你认定了一段关系，就会非常珍惜。选择第三个选项的人，手心朝上，五指张开伸出。你时常表现出冷酷的样子，但心里却是一个很浪漫体贴的人，常常让人摸不透。 只会让人看到自己光鲜亮丽的那一面。不开心的时候会躲起来自己疗伤。你是一个很矛盾的人，经常隐藏自己的悲伤，却同时又希望得到别人的安慰，希望身边有人懂你。你的个性很慢熟，只有在最亲密的人面前会分享自己内心的秘密，在陌生人面前却表现得十分的安静。 选择第四个选项，手心朝上，五指并拢伸出的人，你吃软不吃硬，常常口是心非，很喜欢交朋友，但又很容易被骗。对于朋友的要求总是有求必应。你很多愁善感，内心很软弱，就算被人家误解也不会多做解释，算是一个心思细腻、很敏感的人。